का गम फिर जमाने का गम क्या करें राह देखे नजर रात भर जाग कर पर तो खबर न मिले बहुत आई

Don't This DJ.